السلام عليكم شباب وايد من عندكم يريدون يفعلون mod ال menu الموجود بال Xbox 360 بجي تي اي 5 شلون اسوي طبعا انا ما عندي اكس بوكس بس جبت هاي اليدارة بدي اشرح لكم بسرعه هاي ال RB هاي ويا هذا السهم من منا تدوسه بنفس الوقت وتطلع لك القائمه الكامله بس اذا تدخل من اول بدايه تدوس على ال back. انه أكو قائمه بيها خمسه آه، خمس خيارات تدخل على اخر واحده انه بتدوس لها enable لا تنسون ال like والاشتراك بالقناه هاشتاج اصدقاء سجاد مع السلامة أحبائي